cansado otra vez Parece un eterno vaivén Algo que quise decir quedó trancado en mi pecho oh, ah. Hace 14 años de aquel borrachos presa del mal. Supe hacerlo todo mal. No hay mejor venganza ni mejor perdón que el olvido. No hay mejor venganza ni mejor perdón que el olvido. No hay mejor venganza ni mejor perdón que el olvido. No hay mejor venganza ni Mejor perdón que lo olvido Doscientos kilómetros Y el día ver morir Un árbol dorado que da frutos color gris Supe ser presa del mar ser presa del mal. Supe hacerlo todo mal. Supe ser presa del mal. Supe hacerlo todo mal. Supe ser presa del mal. Supe hacerlo todo Thank you.